Как разместить информацию о вашей компании на Яндекс Картах. Ранее мы рассказывали о полезности размещения информации о вашей компании на картах популярных поисковых систем. В этом ролике мы вам расскажем о том, как добавить информацию о вашей компании на карты Яндекса и на мобильные Яндекс карты. Для этого необходимо разместить информацию о вашей компании в Яндекс справочнике. Что такое Яндекс справочник? Яндекс Справочник – это база организаций, данные из которой показываются на поисковых сервисах Яндекса в ответ на запрос пользователя. При этом учитывается его географическое положение или заданный район поиска. Пользователи видят информацию из Яндекс справочника, когда ищут организации на поиске Яндекса, на Яндекс картах и на мобильных Яндекс картах. Информация о компании добавляется в Яндекс справочник бесплатно. Иметь свой сайт при этом вам не обязательно. Если вы хотите выделить информацию о себе, закажите приоритетное размещение. Оно подразумевает показы на более выгодных позициях, более заметную метку на карте и возможность размещения рекламного текста. Как добавить данные в Яндекс справочник? Перед добавлением информации в Яндекс справочник нужно проверить, не присутствует ли она уже там. Для этого на главной странице Яндекс справочника введите название вашей организации и если таковая не найдена, то нажмите кнопку «Добавить новую организацию». В следующем окне заполняем информацию о вашей организации согласно подобранным ключевым запросам. Если поисковику не удалось определить правильное местоположение по адресу компании, то вы сможете поставить метку на нужное место вручную. Жмем кнопку «Далее» и вписываем один или несколько видов деятельности вашей компании. Третьим и последним шагом будет выбор метода размещения – стандартный или приоритетный. Вводим защиту от бота и жмем кнопку «Отправить». Заявка на добавление вашей компании отправлена, и после проверки модератором информация будет размещена на картах. Хотелось бы заметить, что модерация в этом сервисе ручная, поэтому запаситесь терпением.